Hola chicos y chicas, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour voir les 9 pas de base indispensables de la bachata. Girl, just let your hair down. Let's paint the whole town. Life is our playground, yeah. But I'm not a kid no more, so I must open doors and make you feel like the lady you not flashy, I'm happy to please you Though I can tell that's not what you're used fire. Si vous avez bien aimé notre vidéo, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et bien évidemment de vous abonner sur notre chaîne YouTube.